مرحبا معكم توني واليوم معنا نيو باكج مثل العادة وقت عم بيجيني package آه، جديد عم sharing it with you اول لحظاتها so so, رح نشوف اليوم شو وصلنا uh, كمان هيدا الشيء ما عندي فكرة عن حالته يعني في الاوردر كان من eBay so ال seller كان عم بيقول انه لقاها عند حدا من قرايبينه و ومش عارف حالتها شكلها جيدة نشوف العلبة فيها شيء well packed واليوم معنا هيدا الشي اللي هي Zorki 4K كان صار لي فترة بدي اجيبه آه، انا عندي الفاتو اللي جبتها واللي هي similar to هيدا الموديل بس اقدم شوي FEDs وال Zorkis هن اثنيناتهم آه، كاميرايات آه، انعملوا بال USSR وهول كلهم كانوا copies عن اللايكا 1 واللايكا 3 يعني الثريد ماوند لايكا آه، بس انعملوا بفترتها بدقه وكانوا كتير حالتهم جيده وهيدا بس المبدا منها انا جبتها لسببين اول شيء سعرها كان مناسب جدا for what it is ثانيا وقتها جبت اجاني الـ FED وكمان في فيديو فيكم تشوفوه الانبوكسينج تبع الـ FED تول وصل اجا مع الاندو ستار lens 50 ملم f 2.8 اللي انا already عندي اياها وصار عندي 2 كوبيز اوف ات اتس ا جريت لانس فور وات ات از خاصة ابيض واسود بس انا كان صار لي فترة معين بدي uh, الجوبيتر 8 uh, اللي هي هاي بالتحديد كمان it's 50 ملم lens بس it's f 2 so so, صراحة شيكت كتير اونلاين تشوف بجيبها آه، آه، لحالها في ديفرنت مودلز في الموديلات اللي قدام بيجوا كلهم silver aluminum آه، هيدي بطبيعة الحال منا اقدم وحدة بس I think it looks good هلا بدنا نشيك نشوف تفاصيلها looks like the aperture is working fine وال lens حالتها لهلا نظيفة رح نرجع نعمل review نحكي عنها بالتفاصيل بقى اشتريتها لهالكاميرا كلها بسعر كتير مناسب بالمبدا اشتريتها كرمال ال lens لانه بدي ركب هال lens عادي في عنا اخر شيء كان الزوركي 4 الزوركي 4 هي بتجي آه، ما لها هيدا الريوان بتجي كمان برم مثل ال old models هيدي فيها it sounds good لحظه الصوت لهلا منيح حنشيك كل التفاصيل تبعه so so, زوركي 4K كان اخر موديل من الرينج فايندر يو اس اس ار انعملوا آه، من ناحيه الزوركي بحد ذاتها it's a very good camera very well built انا صراحه بحب كثير ال shape تبعها كيف معموله آه، والفون تبعها رح نحكي بالتفاصيل هيك سريعا نروح عليها شو فيه آه، هاي بالتحديد اجوا عليهم الجوبيتر 8 it's lens جوبيتر 8 مثل ما شايفين lens كتير صغيره it's really good بس uh, بتجي من ال aperture من ال f 2 لل f 22 stepless ما فيها clicks يعني بتبرم very smoothly uh, هذا الشيء منيح اذا عم بتصور فيديو آه، فيها آه، everything هون شكلها كتير سموث و حالتها كتير جيدة on the top شو عندنا عنا ال film rewind هيدي الوحيدة اللي اجى لها film rewind هلا معمول بطريقة مش احسن شيء يعني بس شكلها فيري سموث اند نايس عليها on top كمان فيها الفيلم نمبرينج آه، uh, اللي هو بتحطه انت manually بس تحط فيلم جديد بتحطها على زيرو and then it start counting every time آه، عندك الشاتر ريليس بوتن واللي هو threaded فيك تحط عليه cable release صوتها اتس ريلي نايس وشكله هيك sharp ومنيح uh, وفي عندك كمان تحت ال shutter هو هيدا الشيء مثل ما شايفينه وقتها بدك تعمل rewind للفيلم بدك تكبسه بتنزله لتحت وبتبرمه uh, تيعلق اند ذن يو كان ريوايند بهيدا الشيء اللي هون بهيدا ال knob. هيدا بتسحبه لبرا لفوق بهالشكل هيك وبتبلش to rewind الفيلم وكمان فيها الديابتر هيدا الديابتر هيدا اللي هيدا المبدا تبعه هيدا اذا انت عم تطلع من ال viewfinder اذا ما كان الموضوع واضح لك اذا انت بتلبس عوينات او عندك آه، شويه آه، مشاكل بالنظر او شيء هذا الشيء بقرب وببعد ال glass اللي جوا ال magnifier تقدر تقشع بوضوح شاتر آه، سبيد عندك نص ثانيه لل 1000 من الثانيه which is kind of احسن من most of them ولانه most of those cameras كان يجوا تقريبا ال maximum تبعهم 250 آه، من الثانية أو 500 من الثانية هاي بتجي 1000 آه، في شيء لازم تتذكروه كمان وفي أكيد bulb وال flash sync هي 30 من الثانية في شيء لازم تتذكروه بهول الكاميرات ال rangefinder آه، أهم شيء إنه ما بحياتك أبدا أبدا أبدا ما في يعني بدي أعيدها آه، تغير ال shutter speed قبل ما تريوايند هذا الشيء هذا system mechanism مع الشكل معمول لانه فيك تنزع ال mechanism كله تنزع على الكاميرا سو so definitely اول شيء every time بدك تتذكر you wind the, the film and then فيك تقبها من هون بتقبها لتلفوق and then you change آه، هاي شغلة وشغلة تانية كمان آه، شغله تانية بدك تتذكر انه never آه، ever كمان تروح من ال bulb ل 30 من الثانية او تنزل من ال half second لهون بدك تبرم البرمة بدك تروح تبرم البرمة كلها كمان ال mechanism آه، بينتزع اذا عملت غير هيك رح تحط فيه شوية resistance بتشد عليك so don't force it لانه بتنتزع so so, الشيء حتى وقت بدكم تشتروا كمالات من النوع تاكدوا انه اللي عم تشتروا منه سامع فيهم هالاخبار ومنتبه لهم لانه اذا مش منتبه لهم فيها تكون الكاميرا سم somehow somewhere uh, الفيو فايندر اون this از صراحة ريلي ريلي جود كثير كتير واضح اتس uh, it's a big square جوا الرينج فايندر و I really like it صراحة وشكله كتير نظيف uh, it's a very good condition رح فرجيكم كمان على how to open هيدا فيها اكيد self timer on the top uh, تقريبا بتعطيك حوالي 12 ثانية so basically you cock this uh, بتبرمها هاي لتحت على الاخر وعندك هاي الكبسة اللي هون هلا بس انا وياكم عم اتاكد انه كل شيء اخذ الصورة أنا متأكد إنه كل شيء عم بيشتغل مثل ما لازم هيدا هو ال range finder window وهذا ال viewfinder so هلا بيقولوا لك المبدا كل ما يكون range finder ابعد عن ال viewfinder كل ما يكون it's آه، uh, اهين اذا بدكم تقدروا تعملوا focus بس I don't ما بعتقد هي مشكله كبيره هذا القياس تقريبا هو نفسه الموجود بال Leica 3 uh, عندك الفات بيجي اطول شوي آه، من تحت عندك آه، هول ال two knobs وعندك هيدا آه، تقدر تحط الترايبود ماونت راح افتحها بس افرجيكم على السريع كيف شكلها من تحت تفتح هولي and you turn them like this وبتشيل الباك كله which is good آه افرجيكم شكل حالتها من ورا نظيفة وهيدا الشي كمان ال cloth it's cloth system مثل ال Leica كمان شكله نظيف رح فرجيكم جرب ما تدقروه هاف تو ميك شور انه هذا الشيء ما تدقروه هالشكل اند ذن شكله فيري شارب ونظيف رح نجرب نعملها اون سلوور بعد half a second هيدا الصوت اذا بتسمعوه ال mechanism اتس ريلي نايس رح ارجع لكم اياه ريلي نايس اوكي شغله منيحه لهلا ات ساوندز جود اتس فيري جود هون في عندك ال flash sync port ما بعتقد رح استعمله بحياتي مع this type of cameras you have آه، عندك هون cold shoe mount on top اذا بدك تحط شيء في shoe mount uh, ميتر سيستم يعني سمول هيك مثل machine صغيره بتحطها ات كان ميجر تقيس الضوء لك لتقدر تعرف شو ال shutter speed بدك تحطه او شو ال aperture حسب الضوء uh, هيدي فيك تحطها on top تشتريها في الفويت لاندر عندهم وحده تحقق تقريبا بال 200 pound uh, وفي قصص قديمه ارخص شوي اي ريكومند ذا فويت لاندر منيحه كثير بالمبدا هيدا كل شيء مثل ما شايفين Uh, this is a thread mount يعني اوكي حالتها جيدة جدا يعني surprisingly uh, wow surprisingly good يعني عادة وقت تروح وتشتري كاميرات قدام هالشكل يعني هو اللي عم نحكي اذا مش غلطان بال اول السبعينات اذا مش غلطان هيدي الفتره so so دائما في مثل يا نصيب انت عم تشتري وحده مستعمله لانه ممكن اللي عم يبيعك اياها ما يكون عارف تفاصيلها هلا بطبيعه الحال بدي check شوف اذا في light leaking انت عم بتصور اذا عم بفوت ضو عليها بس شكلها حالتها جيده جدا light uh, leaking موضوع منه كتير complicated بيتظبط يعني فيك تظبطه باهين شي تجيب كايند آه، اوف آه، ماسكينج تيب او شيء من النوع وتلزقها منا مصيبه so so بتحطها and you turn it بهالشكل وهلا صارت locked anyways رح نحكي رح يكون عنا another فيديو بنحكي عنها بتفاصيل اكثر وبنعمل testing لفيلم آه وبنصور فيها كم صوره ونفرجيكم النتائج ان شاء الله آه hopefully آه، اعطيتكم معلومات آه، جيدة وهلأ بدي استأذن منكم تنبلش نروح نشيكها بالتفاصيل وهذا كان كل شيء لليوم و remember to like, share and subscribe و see you next time. Cheers!